арамызда жол жатыр көлденең сағынышқа айналды бар ғұмырым сенің сұлу көзіңді көрмегеннен амалым жоқ сені сүйген жүрегім жаралы бол күнде жылап кеудемде сен аңсайды жалғыздықтың артқан аралы бұл сезім үшін бәрін қиып кетер ем сөзің үшін мен өмірді сүйгемін керек десең жәудіреген бір сенің көзің үшін бірақ арман сені барлық шуақтан қорап алғам мөлдіреген көзіңдей мұң аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алғам жанарыңа жіпсіз ақ байлап тұрған сыңғырыңнан күлкіңнің айналайын күн сәулесі секілді ойнап тұрған күйіп налып жолдың бәрі өзіңе тұйықталып мен өмірді қайтадан бастадым ғой мәңгілікке өзіңді сүйіп қалып берем сөзің үшін мен өмірді сүйемін керек десең жәудіреген бір сенің көзің үшін бірақ арман сені жарық шуақтан құрап алғам мөлдіреген көзіңдей мұң аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алғам